अनि मोबाइलमा जब टाइप गर्दाखेरि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेटिङमा जानुपर्ने छ तपाईँले सुरुमा सेटिङमा जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ गएपछि तपाईँको त्यहाँनिर एउटा एडिसनल सेटिङ भन्ने हुन्छ एडिसनल सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको त्यहाँनिर माथि ल्याङ्ग्वेज इनपुट हुन्छ ल्याङ्ग्वेज इनपुटमा थिच्नुहोस् ल्याङ्ग्वेज इनपुट तपाईँ त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ जिबोर्ड देख्नुहुनेछ जिबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस् जिबोर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँको त्यहाँ प्रिफरेन्स भन्ने हुन्छ प्रिफरेन्समा जानुहोस् प्रिफरेन्सको तल गएपछि तपाईँको यहाँनिर भाइब्रेट अन कि प्रेस हुन् तपाईँको यदि यो अन छ भने तपाईँले टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा भाइब्रेट गर्छ यसलाई तपाईँले सजिलैसँग अफ गर्न सक्नुहुनेछ यसरी अफ गरेपछि तपाईँले तपाईँको मोबाइलले आफूले टाइप गरे बेलामा टाइप गर्न छोड्छ हस् त धन्यवाद मन परेमा लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस्